harakati za kiuchumi za jamii mbalimbali mara nyingi zinakinzana na harakati za uhifadhi wa maeneo haya, kwamba wakati mnapambana kulinda mnajikuta kwa bahati mbaya mnajikuta kama vile vile vile mnapambana na jamii. Kunakuwa hata na hisia kwamba hawa vijana wetu tunawapeleka kule kulinda kama vile ni maadui, kwa sababu wanazuia wanazuia matumizi. TNRI Fambe Jumuiya ya Maendeleo Tanzania ambaye na wanachama zaidi ya elfu sita tulifanya assessment ya pamoja na wanachama wetu ya kuangalia CBRM situation kwa Tanzania na ikatupelekea kuwekwa kuwa na forum ya kwanza ambayo inaitwa CBRM forum 2012 ambayo ilikuwa ni forum ya kwa ajili ya wadau wote wa uhifadhi wa wanyamapori kama forum ya kujadili changamoto ambayo inaigusa sekta na kuja na miongozo ya kwa namna gani ya kuweza kusonga mbele ili tuweze kuboresha uhifadhi wa maliasili Tanzania ikiwepo wanyamapori. Tanzania yapendeza, mm, nchi yetu yavutia kwa hifadhi za wanyamapori hey. Tembo, simba, faru, nyati na twiga pia ha, ah, Tanzania yavutia. Hey, say no. Say no. Say no. Say no. No to poaching. Mimi, mimi ni say no to poaching. Naanzaje lakini? Naanzia wapi mimi? <laughs> Naanzia wapi? Eti mdogo wangu, tunaanzia wapi sisi watu wa Mbumbu kusema say no to poaching? Sisi tunaishi pembezoni mwa hifadhi za wanyamapori mwaka juzi nimelima eka zangu kumi. Mnajua kilichotokea au mnasema tu say no to poaching? Mnajua kilichotokea? Tembo alikotokea sijui mimi, nguruwe mwitu alikotokea shambani kwangu akafika, furuga furuga mazao, kata kata, nyani wakaja, fanya walichokifanya. Nimeambulia patupu, nasema nimeambulia patupu mimi, afu leo mnaniambia eti niseme no to poaching. Naanzaje? Kwa mfano tumekwama wapi? Nauliza. Nani ataniambia tumekwama wapi? Challenge ambayo tunaipata ni kubalance umaskini na conservation, sio hapa tu Tanzania. Hiyo ni problem ambayo iko kwenye nchi zote ambazo zina umaskini na conservation. Concept ya leo watu wanataka tuwa engage community kwenye conservation. Kama mlivyomsikia umama akilia, bado vile vitu vipo. Mimi ni kweli nilikuwa mwindaji haramu lakini baada ya kuwa nimekutana na watu wa Frankfurt Zoological Society wakiwa na watu wa TANAPA walikuja kutoa elimu juu ya uhifadhi pale kijijini. Wapo tuliokubali, wapo waliokataa. Mmoja waliokubali ni mimi, nilikubali lakini kwa shinga upande, kwa sababu nia yangu kubwa nilihitaji zaidi ajira niliacha uwindaji nikaungana kwenye vikundi, tukaungana kwenye vikundi vya watu thelathini. Tulianza kuweka kidogo kidogo, tukaanza kukopeshana. Nikafungua biashara yangu baada ya kuwa nimekopa, nikaenda na hiyo biashara na mpaka sasa naendelea vizuri sana. Mimi nafikiri bado serikali tutaenda kutumia nguvu kubwa, tutanunua vifaa vikubwa zaidi, helikopta tutanunua, lakini kumbe jambo lilikuwa ni dogo, kumrudia huyu anayeharibu. Mimi na passion sana na kupambana na ujangili, lakini pia na passion na community na changamoto ambazo wanazipata. Yaani ujangili una, unatiwa chachu sio na wananchi wale wanaopakana kwenye vile vijiji. Kuna watu ambao wamekaa mahali labda Msoma mjini kule, labda wako Nairobi, wana finance, ndio maana inakuwa problem. Sasa ni poaching as such. TAWIRI sisi sekta yetu ni upande wa utafiti tunatoa recommendation kama research zilivyo research zingine, tulitoa recommendation na recommendation ambayo tuliitoa ni kusaidia kuimprove income generating activities. Income generating activities wata improve vipi? Kuna option za watu kulima mboga, lakini to improve market ya zile wanavyovilima, wafundishwe jinsi ya kuimprove quality ili zimit standards za potential market ambayo iliyoko pale ambayo nilikuwa naiona ni lodges za watalii. Watanzania tunawasema hawana elimu. Mi naomba hiyo dhana tupoteze kabisa. Huhitaji kuwa na degree kwa ajili ya kumlinda tembo au simba ambaye babu yako na babu yako walikuwa naye. Suala la msingi ni mindset ya watu ibadilike. Watanzania wanachodai ni kuthaminiwa, kushirikishwa na pia kufaidi na uhifadhi wao. Mtu akiwawa na tembo, wanakuja watu wa uhifadhi, watu wa NGOs, watu wa serikali ya mitaa kama wanavyokuja pale ambapo tembo ameuawa. Ukienda maeneo ya wananchi, kilio kikubwa ni kwamba kwa nini sisi hatutambuliwi kuliko hata tembo? mtu ameuawa na pori unamfidia una vipi? E, kwa sababu ile tunachotoa kwa kweli ni kifuta machozi na hakiwezi kurudisha yule mtu e, kwa bahati mbaya. Lakini hatua kubwa ambayo tunaichukua, idadi ya wanyama inavyoongezeka, na sisi tunatengeneza mkakati wa kuzuia uharibifu kwanza wa maisha ya watu, kwa sababu sisi kwetu wanyama pori si muhimu kama maisha ya, ya binadamu. Tunalinda tuna pori kwa manufaa ya binadamu.